يا شفاتة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم معكم أخوكم بسام معروف طبعا بالابتسامات الكثيرة آه اسمي الحقيقي محمد أسامة يمكن بعض الناس ما بيعرفوا اسمي أطالب بجامعة القاهرة كلية التجارة آه، في نفس الوقت آه، طبعا من جمهورية السودان العظيمة آه، افتخر بها من حتة اسمها مدرمان بالظبط كده وبالظبط من حتة اسمها الفتحاب يعني بيعرفونا في أي حتة معروفين مشهورين الليلة أنا طبعا طلعت عاوز أقدم لكم فكرة طلعت في بالي وبحثت عنها ووجدتها لقيتها جواي فكرتي انه أنا حابب ألف العالم أسافر طبعا يعني كل دول العالم اللي أنا بحبها الفكرة دي اخترتها لشنو؟ عشان فتشت كثير طموحات اهداف بس لقيت انه الحاجه دي هي اللي انا بفتش عنها من زمان آه بقول لكم حاولوا فتشوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها ابحثوا في اي مكان جرب كل حاجه لحد ما تلقى الحاجه اللي انت بتحبها آه، اتمنى آه لكم حياه سعيده وحياه مجيده و اتمنى انتم تتابعوني صفحتي على اليوتيوب على الفيسبوك انستغرام تويتر بسام المسافر ترقبوني ان شاء الله الفتره الجايه في اول فيديو ان شاء الله مع دوله غريبه كده مفاجاه بالنسبه للمشاهدين والمتابعين ما تنسوا دايما خلوكم معانا